O proxecto que imos facer son as follas de incógnito. Os materiais que precisamos son unha planta nunha maceta, papel de aluminio, papel de, eh, de film, transparente e agua. Tes que coller o film e o papel de aluminio para cubrir unha folla da planta con film e a outra con papel de aluminio. Cubren a folla da planta con papel de aluminio. Deixa unha pequena abertura para que entre e sala o aire. Agora, tedes que coller o film transparente e cubrir outra folla. Eso sí, deixando como anteriormente outro espazo para que a planta respire. Deixa a planta nun lugar soleado. Cada día observa os cambios eh, nas cores das follas. Os seguintes pasos faránse os próximos días. Sabías que a luz do sol non só é importante para que as plantas crezcan, senón tamén para que eh, produzan clorofila, que é o que lle dá ese típico color verde. Eh, ainda que o experimento non funcionara moi ben, moi ben eh, a, a folla que tiña o papel albal eh,